い皆さんこんにちは花火師の花火丸です今回ですねまたまた海外の花火を紹介したいと思います今回はどこかというとマルタ共和国知らないっていや知ってるでしょ知ってる人は知っている知らない人は覚えてねマルタ島国際花火大会2016去年ですね なんでこんなとこの花火を紹介するんだそんなものはどうでもいいじゃないか日本の花火が綺麗じゃないか伝統ある花火を見ようと思ったあなた。違います。この丸太島、すごいんですよ。まずその概要からちょっと紹介していきますね。マルタ共和国の面積が316平方キロメートル。まあ、約東京23区の半分しかない国、小さい国ですね。 場所的にはイタリアのシチリア島の南90キロぐらい行ったところの島国で、まあ、地中海に浮かぶ島って感じですね。本当に小さな小さな島ですね。東京23区の半分ですからすげえ小さいですよね。歩いて1日かければね <laughs> 一周できんじゃねえかって感じの大きさだと思いますよ。できるのかな頑張ればできるのか。で、町は世界遺産に登録されているそうです。 で人口は40万人人口40万人だけど猫の数は70万匹猫の方がはるかに多いっていうね猫の島でもあるみたいですよあの全然話と関係ないですけどここの猫はあのー、いっぱい猫がいるから餌を取るときにこう前足でこうやってかきながらもうなんか 奪われないようにこう食べるの、食べる習性があるみたいですね。この島独特の、やっぱ猫が多すぎるとやっぱ知恵を絞るみたいですね。関係ない話でした。で、もう一個関係ない話。小型犬マルチーズ発祥のところです。で、花火の歴史。本題ですね。花火の歴史は、どうも、ちょっと詳しくはわかんないんだけど、 騎士がいる時代から始まったらしい。多分、1500年ぐらい。1500年から始まったっぽいよ。なんか花火は。その打ち上げ花火とかね。で、日本でも、1589年に、えー、米沢城で伊達政宗が花火を見たという記録があります。だからほぼ同じぐらいの時期ですよね。ちょっと日本に遅れて入ってきたみたいなね。 花火がそんぐらいだから多分1500年ぐらいですよねこのマルタ島で花火が始まったのもですごいのがマルタ島の花火会社いくつあると思います東京23区の半分しかないあのちっちゃい島にやばいですよあそこだけで花火会社が35個もあるんですよ <laughs> めっちゃ多いそんないるほぼ花火会社やみたいな 本当に花火の島って感じですよね。でね、夏はね、もう、毎日花火を打ってるみたいですよ、ここ。6月から9月の間は。すごいですよね。夏毎日花火を打っている。そりゃ、35社もいるわな。1日1社でもだって、6月から9月だから、3回か4回は主催できるってわけだよね。花火会社が35社もあっても、回るってことなんだよね。 でまあ日本と違うところはここの花火は宗教と強い絡みがあるみたいですねつながりがすごい強いみたいですようんなんかその教会の屋根の上から花火を打ち上げるみたいなうんわかんないけどあとはなんか生誕祭とかとにかくもうつながりが強いみたいですね じゃあね、えーと、マルタ島の概要は、この辺にして、実際にじゃあ、見てみましょうか。これね、結構ね、すごいんですよね。このね、花火の島ってだけあって、その技術、打ち方とか、花火師から見ても結構、すごいなーって思います。ちゃんと音楽とシンクロしてますしね。綺麗にこうね、やってね、 ちゃんとね、イルミネーション花火もね、ハート型のね、出てきますからね、こうやって。すごいですよね。やっぱレベルが高いですよね。まあ、4ヶ月間毎日行って、それレベル高くなると思うけどな。35社もあるしな。競合とかしてんのかなすげえよな。競合してたらな。 でも綺麗ですよね。これ平べったい形なんだろうな。わざとやってんだろうな、これな。玉を。こういう玉を使っ作ってるんでしょうね。ちゃんと丸いのもあるからな。綺麗ですよね。でね、すごいのが、2016年に行われたマルタ島国際花火大会で出た1個の花火があるんですけど、その大きさがやばい。大きさが あれなんだろうな。これね、どこ探してもわかんないんだけど、どこを探してもその大きさの詳細が載ってないわけね。ただただ、でかいとしかわからない。で、日本で一番でかいって言われてるのが、えっ、ー、と、片貝の四尺玉。今は埼玉で曲げられてるのかな。四尺玉が日本で一番でかい花火って言われてますけど、この丸太町のは、 まあ、動画でしか判断できないんで、ちょっとわかんないです。あのー、はっきりとしたことは言えないんですけど、多分4尺玉以上のでかさがあると思いますよ、これは。だってやばいっすよね、もう動画。 <laughs> これやばいなって思うぐらいのでかさですよね。その前に上がってるあの花火もちょっとなんか、でか、でかいよなって思うけど、それ以上のもうなんか、これ本当に1個の花火って思うようなでかさですからね。丸太とね、ぜひね、あのー